Las familias que llegaron con niños pequeños y tal, que es lo que me enterneció y me motivó realmente para ser, eh, eh, eh, ayudarlos en lo posible. Y entonces, pero claro, el aluvión gordo empezó en noviembre cuando tal, pero empezaron a llegar esas familias y a partir de, noviembre ya llegaban en masa gente. 60 llegan en los camiones, en los autocares de Sinagraes, venían 50, 60, tal con mucha frecuencia, y, todos son seminarios <laughs> viejos. Y el segundo grupo, ese ya me dejó impactado. Cinco matrimonios, cinco matrimonios, cuatro, matrimonios con cinco hijos pequeños que no pasarían de, de, cinco a, a, nueve años. Y un bebé, una, mujer con un bebé eh, que venía sola. Y con, con una mirada, con una mirada de ansiedad, pensando que qué iba a pasar, qué, pasaría con ellos, ¿no? Y entonces eh, eso me impactó de tal manera que yo hubiese hecho un retrato de la, de de la migración, de la a, España, hubiese hecho un retrato con esa familia, porque era, era penosísimo, me dio, tristeza, me dio tristeza. Eh, y, eso, eso fue, y, muchos llegaban también muy, muy agotados, llegaban muy agotados. Físicamente. Muy agotados porque además no eran tránsito de la frontera a Lérida, sino que pasaban por todos los pueblos tal que, que, que, usted conoce, Y pasaban por Sor, muchos, claro. Y, claro, las condiciones <laughs> también eran, bastante deficitarias en, sitios pequeños, ¿no? Tenían la ayuda, naturalmente, no, del consulado, sino del American Joint, del American Joint. Eh, entonces, se eh, Sequerra, que era el delegado, venía a Lérida a ocuparse de ellos, tal, y los que quedaban en libertad, pues los sufragaron también el coste de los hoteles, ¿no? Y era el American Joint de, Sequerra. Sequerra hizo una gran labor. Llegaba una familia y porque el padre estaba en, edad militar tenía que entrar en el seminario y dejaba a la mujer y los hijos para parte, ¿no? Ya me vinieron unas familias, unas mujeres, de, esposas de, de refugiados que estaban en la cárcel, venían a verme bueno, fueron con llantos, con ademanes de suplicantes, con, eh, querían, me, besaban la mano, eh, «Vos vous êtes un homme de bon cœur, vous êtes un homme de bon cœur. Y que yo, bueno, <laughs> muy buen corazón que tuviese, yo no era el gobernador. Y ya entonces el gobernador me dijo, mire, a partir de ahora, que las familias, no, de, las familias, que los padres y los hijos están de habilitar estén o no estén en edad que estén todos juntos, toda la familia, no deshagan familia, familias. E a partir de entonces en Lerida se estableció esa, esa norma.